个咩嚟噶？超廢嘢，極廢，極廢！哇哦，thank you，thank you，thank you。What the？哈哈哈哈哈！真夠搞笑。Oh my god！我到底玩緊啲乜嘢啊？咪住點解又行到嘅？ 吓 f o r e v e r 嘅咩？床係咁樣 protect 㗎。哇哇哇哇哇！咩嚟噶？超，好搞笑！呢個咩嚟噶？Spawn i n g flock of super blue。垃圾。呢個咩嚟噶？咩嚟噶？Region from the blood of your enemies。 What? What is this? Hello. <laughs> Hello?唔知咩嚟？呢好多廢嘢喎！Ink ink ink！哦、oh,，nice！我哋行呢邊啦。 時日冇多，費一路行都可以整下嘅，久唔久有啲有用啲。叫咩嚟噶？Use the force，好似有啲印象，好似好 what the？ <laughs> 真是，我的，啊，哈哈唔好打佢啊嘛，咁样可以帮我哋 protect 张床咯，系咪先？What？Oh the? nice！佢应该就死噶啦，我哋度等。n i c e n i c e What am I playing？ <laughs> 佢唔死，搞掂埋。咁我哋可以攞咗。黐線，What the heck？冇嘢，完全。What？the？ <laughs> 咁唔答答。嚟嘅呢個係咩嚟㗎？哦，正正嘢唔好理咁多，用啱嘅。 不如我哋認真玩啦！What the heck？啊！好彩男隊唔勁啫，唔好再肥我啦！黐線，好恐怖！哇！全世界全部男隊都喺度喎，我哋攞啲勁嘢啦！ Huh? What the? 好正。No. <laughs> Oh, it's trash. Got blocked him. What is this？哦，what oh. the？睇到啲咩啊？呢個係灰隊，但係着住藍色衫。OK。我 what the à? <laughs> the the 誒。 蓝色衫嚟紧啊！ <laughs> 嗯，差几靓喎，咁犀利，佢冇 KB 嘅，拜， <laughs> 哇 b l a s e 终于搞掂啦，可以，吓佢哋冇床。 唉，好烦，终于搞掂。我现屋企啲 b l o c k 系废到核爆，好走先因为爆炸。有 <laughs> 阵唔知佢系咪上嚟？ <laughs> 呢个又咩嚟噶？Protective Back Cover。What？试下先。 正，啱啱攞呢嚿嘢正，到底攞呢个呢個咩嚟噶？Flash 掉落街，呢個都掉落街，全部都係嚿嘢。啊！What 我被 O 我被 E O E 射死咗。What？咁都得？咁都得？U E 继续射我。 <laughs> 自动赢。 don't go I don't drink

哎，弱智。